大家好，我是橘猫，今天让我们聊聊猫的性格。猫是一种天赋高、非常聪明的动物，它们个性独立、骄傲任性，喜欢我行我素，好奇心强，喜欢嫉妒，比较高冷。无论与猫还是与人都喜欢保持一定的距离，独处更让它们感到安全又自在。猫的这些性格特性，决定了主人和猫最好是平等的朋友关系，各自有自己的独立空间。 不过度干扰对方，又能相互陪伴，距离产生美，这也许就是很多人爱猫的原因吧。每只猫都有自己独特的个性，归纳起来可大致分为六种：一、活泼好动型，这种性格的猫一般都对身边的事物有着强烈的好奇心，精力很旺盛，稍微有一点风吹草动就会兴奋起来，总是喜欢捕风捉影，跳上跳下，十分活泼。二、胆小敏感型。 这种性格的猫咪遇到一点动静就会被吓到，对于外界的各种刺激承受能力差，情绪起伏很大，可以说有点神经质。其实它们是比较缺乏安全感，需要主人的多点陪伴和关心。三、独立高冷型这类型的猫咪比较独立，不喜欢被约束，喜欢特立独行，有点高冷，平常比较隐忍，个性大胆又积极，但有点以自我为中心。 有强烈的自卫能力，受到欺负时大概率会回击。四，机灵叛逆型，这类型的猫咪自我意识强，有点小聪明，比较机灵古怪，有点叛逆，趁主人不在家可能会惹事，喜欢跟主人作对，主人的命令通常都不听，比较倔强，爱反抗主人。五，乖巧粘人型，这类型的猫咪乖巧听话，比较粘人，爱撒娇，简直是个卖萌精。 它们能听得懂主人的话，很会察言观色，是主人贴心的小棉袄。这种猫咪只要你用点猫咪零食哄哄它，它会很开心的。六，贪吃型。这类型的猫咪在吃的方面战斗力真的很强，是传说中的食物消灭机，没有感情的吃饭机器。为了吃的，它们可以使出浑身解数。这类型的猫咪简直是十足的吃货。爱猫人，你们喜欢哪种性格的猫呢？ 欢迎留言，期待下次相见。